Briana. Deixa eu ver seu nome aqui, que eu não vi direito aqui. Briana Miller. Você é uma gata mesmo, hein? Poxa, que mulher bonita você é, que olhos lindos, o sorriso perfeito. E aí, como, como vai passar esse domingo aqui hoje? Já já tá pensando em fazer o quê? Um abração para você aí. Tchau, tchau.